بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duo insonni boshiga bir musibat kelganda bandadan sodir bo'ladigan fe'l shunday odamlar bor boshiga bir balo musibat kelmaguncha duo qilmaydi duo qiladi musibat kelganda boshiga bir ish tushganda qilgan duo uch xil bo'ladi dedik bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibatdan kuchli qilinsa duo yengadi musibatni daf qiladi bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibati bilan teng bo'lsa bu ikkalasi kurashib turadi agar bandani qilgan duosi boshiga tushgan musibatdan quvvatsiz bo'lsa musibat yengib qo'yadi demak duo haqida bahs olib boryotgandik duo qilishlikdagi bir sir bu qanday sir bir odam ma'lum bir muayyan bir duoni o'qiydi Allohga iltijo qiladi duosi ijobat bo'ladi bu kishi mana shu duoni qilayotgan paytda alloh taolodan qattiq bir ilhaq qilib so'raydi yoki so'ragan narsasi haqiqatan unga zarur bo'ladi mustorlik bilan so'raydi ya'ni qattiq zaruratligi uchun so'ragan yoki tili bilan qalbi bir xil bo'lib turib duo qilgan ba'zida bo'lib qoladi tilimiz duoda o'qiveradi qalbimiz boshqa yoqda yuradi endi bu kishining duosini ijobat bo'lishligini ikkinchi sababi tili bilan qalbi bir bo'lib duo qildi yoki qalb tamomiy Allohga suyangan bo'ladi yoki mana shu duoni qilib Allohdan bir narsani so'rashdan avval shu duo qilayotgan kishi bir savob ishni qiladida savobni taqdim qilib turib orqasidan Allohga duo qiladi mana shu qilgan savobli ishiga alloh taolo mukofot qilib qilgan duosini ijobat qiladi yoki duolar ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qoladi duosi mana shu sabablar to'g'ri kelganda mana shu sabablar rioya qilinganida duosi ijobat bo'ladi endi bu odamni boyaga qilgan duosini eshitib turib ikkinchi odam ha mana shu duoni o'qisam demak ijobat bo'lar ekanda deydida duoni o'zini yodlab olib o'zini qaytaradi lekin yuqorida aytilingan sabablarni birortasiga rioya qilmaydi qisqa qilib aytamiz musibat kelganda yoki bir narsa bir ehtiyoj bo'lganda banda duo qildi qattiq zararligi uchun so'radi yoki tili bilan qalbi bir bo'lib turib so'radi yoki Allohga tamomiy suyanib turib so'radi yoki bir savob ishni qilib turib orqasidan duo qildi. Shu qilgan savob ishini mukofoti qilib Alloh taolo duosini ijobat qildi. Yoki bu bandani qilgan duosi duo ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Bu narsalardan xabari yo'q. Ikkinchi odam shu duoni o'zini o'qib yuraveradi. Bu sabablarni bittasini qoyim qilmaydi, qarabsizki duosi ijobat bo'lmaydi. Buni misoli shunga o'xshaydiki, bir kishi foydali dorini oladi. U dorini o'ziga foyda qiladigan miqdorda, o'ziga foyda qiladigan vaqtda, o'ziga foyda qiladigan tartibga rioya qilib turib ichadi, doridan foyda topadi. Buni ko'rgan ikkinchi odam shifoni faqat shu dorida ekan deb biladida, boyagi shartlarga rioya qilmaydi. Dorini oladi, o'zi xohlagandaqa xohlagan tartibda xohlagan miqdorda xohlagan yo'l bilan ichadi foydalanmaydi bir xil kasal bir xil dori lekin bir odamga foyda qildi biriga foyda qilmadi demak duo qilishlikda ijobat bo'lishligining shartlari bor agar rioya qilinsa ijobat bo'ladi agar rioya qilinmasa ijobat bo'lmaydi yana bir kishi Allohga duo qiladi mustorlik bilan ilhaq bilan Allohga iltijo qilib duo qiladida, duosi ijobat bo'ladi. Faqat musibat shu duoni biror bir qabrni oldida yoki biror bir daraxtni yoki bir toshni oldida qilgan bo'ladi. Bu kishi duo qilyotib, yuqorida aytilgan shartlarga amal qildi. Faqat duo qilayotgan joyi qabrda oldida bo'lib qoldi. Buni tashqaridan kuzatib turgan odam aytadiki, ha, demak, mana shu qabrda oldida duo qilsa ijobat bo'lar ekan, dedi-da, qabrni oldida Allohga shirk keltirgan holda qabrdan so'ragan bo'lib duo qilib qoladi tushunarli bo'ldimi duo qilinishi kerak ijobat bo'lishlik shartlarini qoyim qilib turib ilhaq bilan Allohga yolvorgan holda ijobat bo'lishiga ishonib agar shartlari bajarilib duo qilinsa duo ijobat bo'ladi endi biz siz bilan bizni odatda kunda qilib yurgan duolarimizni bir mulohaza qilsak uyalib qolamiz ehtimol tushunmaymiz nimani aytayotganligimizni yoki duoda so'rayotgan bo'lamiz tilimiz bilan qalbimiz boshqa narsa bilan ovora bo'ladi ukalar assalomu alaykum va rahmatulloh assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz shart turib qochamiz tashqariga shu eshik tagiga chiqsangiz birov bir yuz dollar ushlab turuvdida shu kim birinchi o'nta odamga beraman degandi shu apil tapil chiqib shu uchun to'qqizinchi bo'lib ilashib qolish kerak men hayron bo'laman nima kutyapti eshik esimizdan chiqmasin al mu'minu fil masjid kassamaki fil ma val munafiqu fil masjid kal usfuri fil qafas payg'ambarimizda shunday hadis bor mo'min kishi masjidda suvdagi baliqdek bo'ladi munofiq odam masjidda qafasdagi qushdek bo'ladi demak taroveh namozini o'qib oldik xatmini qilib oldik demak biz ham savobli ish qildik demak savob ishni taqdim qilib turib orqasidan duo qilsa ham ijobat bo'ladi deb aytilyapti shartlarida shunday zo'r ishni qilib qo'yib turib zo'r bir olloh rozi bo'ladigan ishni qoyim qilib qo'yib turib so'raydigan yomonlasha chiqib ketyapmiz shuning uchun agar siz bilan biz duo qiladigan bo'lsak bu duolarimiz masjidda bo'lgani zo'r qur'on talovatini orqasida bo'lsa zo'r ilm majlisida qilinsa zo'r yoki biror bir savobni ish qilib turib biror bir savobni ish qilib turib duo qilsak naqadar zo'r duo duo va Allohdan panoh so'rash bir qilichga o'xshaydi qilich qachon qilichligini qiladi o'tkir bo'lsa va bu qilichni ushlaydigan qo'l bo'lsa qilich bo'lishi kerak ushlaydigan qo'l bo'lishi kerak qilich o'tkir bo'lishi kerak shunda dushman daf bo'ladi agar qilich bo'lsa ushlaydigan qo'l bo'lsa ammo o'tkirlik yo'q bo'lsa keskirlik yo'q bo'lsa bu qilich özün ishini bajara olmaydi endi qilich bo'lsa o'tkir bo'lsa lekin ushlaydigan qo'l bo'lmasa yana dushman nari bo'lmaydi demak qilich o'zini ishini bajarib dushmanni nari qilishlik uchun qilich o'zi bo'lishi kerak o'tkir bo'lishligi kerak ushlaydigan qo'l bo'lishligi kerak xuddi shunga o'xshagandek qilingan dualarını ijobat bo'lishligi uchun bu duo pokiza qalbdan qilinishligi kerak pokiza qalb bilan duo qilishlik kerak hamda til bilan qalb bir bo'lishligi kerak keyingisi duoni ijobat bo'lishligidan to'solgan sabablar bo'lmasligi kerak yana qaytarib aytaman qilich o'zini ishini bajarib dushmanni nari qilishligi uchun qilich o'zi bo'lishi kerak o'tkir bo'lishi kerak qilishni ushlagan bilak bo'lish kerak duoni ijobat qilishlik uchun ham pokiza qalbdan bo'lishligi kerak til bilan qalb bir bo'lishligi kerak hamda duoni to'sadigan biror sabab bo'lmasligi kerak endi mashhur savol bor agar men duo qilib so'rayotgan narsa taqdirda bitilgan bo'lsa ha men duo qilsam ham bo'ladi duo qilmasam ham bo'laveradi agar men duo qilib so'rayotgan narsa taqdirda bitilmagan bo'lsa duo qilsam ham qilmasam ham bo'lmaydi unda duo qilishni nimaga keragi bor deydi deydigan odamlar bo'ladi noto'g'ri gumonga borib qoladi biz bu odamga nima deymiz biz bu odamga aytamizki agar qorning ochgan bo'lsa qorningni to'yishligini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, ovqat yemasa ham qorning to'yaveradi, yemay qo'yaver Agar chanqagan bo'lsang, chanqog'ingni qolishligini Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, suv ichmay qo'yaver. Chanqog'ing qolaveradi deb aytamiz. yoki senga bir farzandni Alloh taqdir qilgan bo'lsa, ayolingga yaqinlik qilmay qo'yaver. deb aytamiz. ya'ni bu odamlar taqdirga bitilgan bo'lsa biz so'rasak ham so'ramasak ham sababini qilib qilmasak ham bo'laveradi deyotgan odamlar duo bilan sababni keragi yo'q deb qo'yish ekan tushunamiz demak alloh taolo bir narsani taqdir qilgan bo'lsa bo'lishini shu narsani yuziga kelish uchun sabablarni ham taqdir qilib qo'ygan birodarlar osmondan yog'ir yog'ayotgan bo'lsa banda sabab degan zo'ntikni ushlasa boshiga suv tegmaydi ho'l bo'lmaydi endi shu sababni qoyim qilmasa boshi ho'l bo'ladi uni boshini kim ho'l qildi o'zi ho'l qildi tushunarlimi alloh taolo yomg'irni yog'dirib ho'l bo'lishini taqdirga yozdi lekin zo'ntikni ko'tarsa ho'l bo'lmaydi deb ham yozib qo'ygan qachon banda sabablarni qoyil qilsa taqdirdagi narsa bo'ladi ya'ni siz so'rayotgan narsa taqdirga yozilgan bo'lsa sababni qoyil qilsangiz bo'ladi siz so'rayotgan narsani alloh taolo taqdirga yozgan bo'lsa sababini qilmasangiz qoyil bo'lmaydi buni misoli qorin to'yishi va chanqoq qolish ovqat bilan suvga bog'liq farzandni dunyoga kelishligi er xotin aloqasiga bog'liq ekinni o'sishi bug'doyni yerga ekishlik suv qo'yishlik parvarish qilishlikka bog'liq endi hayvonni ruhini tanasini tark qilishligi uni so'yishlikka bog'liq bo'lganda qat. biz qilayotgan duolarni ijobat qilib so'raganimizni parvardigor berishini xohlasak duo qilishligimiz kerak ekan hamda uning ortidan sabablari qoyim qilishlik kerak xuddi shunga o'xshagandek jannatga kirmoqchi bo'lgan odam Alloh yozgan bo'lsa meni jannatga kirishim ham. Любой ishni qilib yursam, har qanday ishni qilib yursam ham jannatga olaman deyotgan odam qattiq adashayotgan bo'ladi. Jannatga kirishlik Allohning rahmatiga bog'liq. Allohning rahmati esa siz bilan bizning fe'limizga, siz bilan bizning qiladigan amallarimizga bog'liq. Ma'lum bo'ladiki, duo eng kuchli sabablardan. Talab qilingan narsaga yetishning eng foydali va komil yo'li bu duo bu ummat ichida Alloh va Rasulini boshqalardan yaxshiroq taniganlar bu sahobalar dinni hammadan yaxshi tushungan bu sahobalar bu sahobalar bir narsani so'rashib turib duo qilib so'rab turib sabablarini qoyim qilishlikkan sabablarini qoyim qilishlikkan shartlarini odoblarini rioya qilishgan umar ibn hattob aytadi Askarda jo'natayotib aytadiki sizlar ya'ni sizlar dushmanni ustidan adadiylari ko'pligi bilan g'olib bo'lmaysizlar Allohdan keladigan nusrat bilan g'olib bo'lasizlar sabab bor sabab bor askar ko'p lekin ko'pligilarga suyanib qolmanglar Allohdan keladigan nusratga suyaninglar boshqa bir so'zda aytadi men dedi umar ibn hattob duoni ijobat bo'ladimi bo'lmaydimi degan g'amni ko'tarmayman meni ishim emas u ijobat bo'larmikan bo'lmasmikan deb g'am qilishlik meni g'amim duo qilishlik modomiki bandaga alloh taolo duo qilishlik ilhomini berdimi demak ijobat qilishi ham bor ya'ni olloh duo qil deb ilhom berdimi qalbingizga demak ijobat qilar ekan siz duoni qiling sababini qiling olloh aytadi vaqola robbukum ud'uni astajib lakum parvardigoringiz menga duo iltijo qilinglar men sizlarga mustajob qilurman dedi olloh va'da beryapti birodarlar duo qilinglar men ijobat qilaman bandalarim sizdan ey muhammad men haqimda so'rasalar men ularga yaqinman menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar va menga iymon keltirsinlar men haqimda so'rasa ayting men yaqinman duo qilsa ijobat qilaman ijobat qilishim uchun ular ham meni buyrug'imga labbay desin banda umid qiladi duo qiladi sababini qiladi kutadi duo albatta ijobat bo'ladi aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh